Me llaman y Salgo, no sé ni cuánto Solo sé que quiero más ceros en el banco Todo pequeño cuando va volando Solo sonrío cuando estás trotando Que todo el pueblo mi puto barrio Voto de aquí si voy borracho Hago una y me fumo otro cacho Que esta me la estaba matando Tanto Pokémon que esto no hay tanto Pacto con los demonios en el cuarto Random como la mierda que van hablando Exacto, lo parto, reparto, soy Pablo tanto nunca falta en el contacto Ando con la serie de que va ganando Trato, 24 si te está llamando Quiere de esta mierda que se viene cotizando Los rappers no lo dan, no me muestran calidad Y entrenando Puman, son un rol de GTA Personaje nada más, que se siente todo un crack Estoy tragando la ansiedad, pa' que no me vean llorar Falta flow, yo lo pongo, no son rappers, dicen tongo No va el parque sin el rondo, falta flow, yo lo pongo ¿Cómo va? No lo sé, me asusto de verme bien Porque se la joderé, como si me da un pincel ¿Cómo está? Bipolar, con ganas de volar Pa' no volver ya jamás de mirar atrás, me da igual todo de Yo Solo quiero vivir en paz, tener pa' poder pagar una puta casa pa' mamá